Łapińska Jadwiga nazywam się, jestem z Łap. Bardzo mi cieszy, dużo mi pouleczone nogi. Zaszło mnie wszystko, puchlizna w ciągu jednego razu zabiegu. Nie boli mi trzustka. Staram się więcej jeszcze uczestniczyć na ten zabiegi. Przestała mi głowa bolić. Bardzo się dobrze czuję. Dziękuję.